Fala Chiruzada, CEP aqui eu jogo muito mal e eu lhes apresento a série Passando de Fase, onde eu vou trazer dicas detonando, com todo respeito, o chefão YouTube. Bora! CEP, por que, que as minhas hashtags não aparecem em cima do meu título? Chiru Primeira coisa que você tem que saber é que você deve fazer o TV de casa, que é ir na descrição do seu vídeo e digitar as hashtags lá. Hashtag espaço ou hashtag enter e a próxima hashtag. Hashtag espaço, hashtag espaço, hashtag enter, hashtag enter. Lembrando que acima do título apenas aparecem três, as três primeiras que você digitar em sequência. Por que, que não aparece mesmo você fazendo isso? porque pode ser que você esteja digitando uma hashtag também no seu título. Quando você digita no seu título, elas deixam de aparecer as hashtags da descrição, tá bom? E outro detalhe, esse é especial, toda vez que eu gravava um vídeo meu, eu estava colocando a localização de onde este vídeo era gravado. Por exemplo, eu estava gravando em Blumenau, Santa Catarina, prestigiando minha cidade e colocando sempre no meu vídeo tive que tirar essa localização de lá e a partir do momento que eu fiz isso, as minhas hashtags começaram a aparecer no topo do meu título. Antes de sair do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal e deixa um comentário aí pra mim escrito próxima fase, para que a gente continue trazendo vídeos assim para outros players da comunidade. Até mais!